Was machst du jetzt? Ähm, jetzt erstmal das Problem da, dass hier im Umkreis nicht so viel, dass ich hier keine Leute kenne. Ich weiß jetzt nicht, wo ich runterkommen soll zur Nacht und ja, ich, ich glaube, ich rufe einfach mal jemand an. Aber okay. der Akku ist fast leer, scheiße. Wen kann. hast du angerufen? Äh, meine Mama. Nicht ähm, geklappt? Sie war nicht begeistert. Das hat aber. Na gut, dann muss ich jetzt mitlegen. Könnt ihr nicht ähm, irgendwie helfen oder was? Meine Eltern meinst du? Ja. ja die wohnen halt in Süddeutschland, das bringt ja nichts. Die, äh, also wenn ich jetzt auch mehr Zeit hätte, die wäre nur am Rad gedreht. Also ich muss sagen, ganz froh, dass irgendwann der Akku leer war. Und wieso gibst du dein Zeug weg? Ähm, und jetzt vielleicht, ich, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier ähm, so ein kleines ähm, Notpaket sozusagen, Notfalldingens rein. Das Essentielle von meinem Zeug. Ähm, und was ich jetzt für die Nacht brauche. Äh, ja. Ja, was ist dein Plan jetzt? Ja, es ist jetzt ja schon ganz schön dunkel, <laughs> dunkel geworden. Es ist geworden. ganz schön dunkel geworden, ja. Jetzt und ähm, ja, ich sollte jetzt mal einen Schlafplatz finden. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hinter den Baum gehe, dann sind da so Bänke. Mhm. Und ja, da lässt sich natürlich ganz gut schlafen. Das ist auch der Tau nicht so, so stark am Morgen und ja, machen andere ja auch, ne? Morgen. Uh, äh, ich Gieß. Zähne putzen und ähm, dann sollte ich. Brauchst du Zahnpasta? Da ist doch gar kein Wasser. Doch, doch, da ist Brunnen. Und, hm. gut gefrühstückt jetzt eigentlich? Ja. Geht, Sieht der Tag schon gleich wieder heller aus. Mhm. Ja, aber was ist jetzt dein genauer Plan? Ich ja, das werden wir noch rausfinden. Ich finde es erstmal ganz schön hier einfach, mit den, mit den Kindern hier zu sein. Das ist ein schöner Platz hier. Da fühlt man sich doch gleich viel viel zurückversetzter in seine eigene Kindheit. Hey! oh Gott! Hi! Hi, äh, Sophie! Äh, hi, ähm... Geil, dass ich dich hier treffe. Ja, ähm, schön, dich zu sehen. Äh... Ja, äh, wir, wir, wir kennen uns davon damals aus, dem, aus der Wassergymnastik, weißt du noch? Im, ersten, zweiten Im, Semester oh. oder so. Äh, ja, ich habe mal Wassergymnastik gemacht. Ja, genau. Ähm, ach doch, du warst der, der immer ganz hinten rechts war, oder? Ähm, genau, genau, genau, ja. der. Ja, doch, jetzt, ja klar, ja, jetzt, jetzt, Super. ja klar, jetzt ähm, mich. Gut, dass ich dich heute treffe, weil ähm, mir ist, ist was ganz Blödes passiert und ähm, ich bin dringend auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Äh, hast, ist, weiß nicht, kennst du jemanden, der bei dem was frei wird? Oder? Ähm, vielleicht kennst du sie vom Sehen her. Okay. Ähm, ja, so eine ja. Blonde. Ja. Ähm, ich war letztens bei ihrem Freund auf der WG-Feier und ich meine mich zu erinnern, dass der Bruder von Tillmann, dass der auszieht. Das kann sein. Okay, kannst du... Aber ah, du, soll, ja, äh, soll ich mal... Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Hä? Wer ist das? Äh, das ist Sophie, die kenne ich aus, aus der Universität. Du hast Wassergymnastik gemacht? Ja, das ist, Wassergymnastik wird unterschätzt, aber wenn man so im Wasser ist und, und sich bewegt, also ich fand es super, ich fand es wirklich super. Ja, genau, ja. Okay. siehst du, das ist, jetzt treffe ich sie heute, das ist doch, das ist doch ein, eine Fügung des Schicksals. Ein Zeichen, ja. Auf jeden Fall. Ja, freut mich, dass es dir gut geht, dass jetzt alles läuft wie geschmiert. Ja, ne? Alles, alles cool, ja. Ja, das ist, cool. Ja. Ja, danke, ciao. Und? Also er sagt, müsste gehen. Ich kann dir die also. Nummer aufschreiben. Okay. Im Prenzlauer Berg. Alles klar. Also soll sich da einfach vorstellen. Super. Ich hoffe, super. das hat dir geholfen. Vielen Dank. Hey, vielen okay. Dank. Ich wünsche dir, ich wünsche dir noch Du willst ausziehen, habe ich gehört, oder? Nee. Ähm, aber hier in, hier in der WG will jemand ausziehen. Nee. Ähm, dann. Aber kennst du, kennst du irgendjemanden, der vielleicht bei dir ausziehen will oder so, der nee, für irgendwas frei wird? Sorry, tut mir leid, nee. Okay, äh, äh danke. Ja, viel Erfolg. Okay, ciao. gut aus. Also ähm, es ist auch gleich hier ums Eck. Äh, würde jetzt gleich hingehen. Also du, du liest gerne, hast du gesagt? Ja. Ähm, was liest du gerne? Unterschiedliche Sachen. Romane, aber auch Sachbücher sehr durcheinander. Okay. Eigentlich. Hm. Ja, interessant. Guckst du dir noch andere Sachen an? Äh, äh, Insofern aber auch gerne zum Weggehen. Bars, Clubs und so. Okay. Auch Konzerte. Also ich denke, ich gehe relativ häufig weg. Okay. Aber du bist mehr so der, der ruhigere Typ. Hm, ja, ja, weiß nicht. Also wirkt auf mich so. Nö, ich gehe schon manchmal gern durch Berlin, so guck mir, guck mir die, die Häuser an oder die, die Menschen und ähm, die äh, Pflanzen und ähm, ja, das ist so. Hast du sonst Fragen zur Wohnung vielleicht? Hm. Nee. Also es ist für mich jetzt eigentlich auch nur wichtig, äh, dass es so zwischen uns gut läuft und äh, alles andere ist, ja, das ergibt sich dann automatisch. War meine Erfahrung. Ja, wieso hat sich denn eure WG aufgelöst? Hm. Willst du auch noch einen Schluck? Ey, wie er dich gehasst hat. ja, <laughs> er hat dich so gehasst. Ach komm, also so schlimm ist jetzt auch nicht. Ja, vielleicht meldet er sich. Ja, vielleicht schon nachblicken. Ähm, ich will jetzt auch, äh, ich habe jetzt kein Bargeld mehr. Und morgen Dann lass jetzt hier schlafen, ich mach jetzt. Gibst du mir einen Schlafsack, ja? Hm. Ja, danke. Ja. Also morgen ist auf jeden Fall erstmal, weil ich werde Geld verdienen müssen. Ja, genau. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you and all. Yes, Für die Käsestulle äh, fehlen mir jetzt noch 20 Cent. Okay. Ich hab mich hingehauen. Kannst du mir nicht einfach 20 Cent leihen? Nee. Komm, das sind 20 Cent. Nee. Jetzt. Nee, wir machen das nicht. Jetzt, ich mach's auch wirklich ungern, aber... Nee, sorry, dann... Dann äh, such dir was anderes. Landkreis Kirchberg. Halt nach Walsee zurück Hallo, ich hätte hier den Straßenfeger, den Straßenfeger irgendjemand? Ja, Straßenfeger? Ja, fahr doch mit, fahr doch mit. Was? Fahr noch eine Station mit. Was, was wieso denn? Wieso denn nicht? Hol die, ja, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Die Kiste. Du bist so ein Depp, du bist so ein Depp. einfach nicht fähig, sorry. Das ist einfach das Problem. Was? Ich bin fähig, aber... Du bist nicht... Äh, aber mein großes Problem ist Wie oft bist du schon S-Bahn gefahren in Berlin? Keine Ahnung. Ja, aber... Du bist <laughs> so ein Opfer. Also mein größtes Problem ist jetzt erstmal, dass ich das waren alles, alles verloren habe. Alles. Ja genau, was waren alles drin? Alles, mein, mein Geldbeutel, ein, Buch, das ich unbedingt lesen wollte, mein Ausweis, mein, mein Handy. Dein Basilikum, ne? Ein Basilikum. Pause. schon geil, mich zu filmen gerade, ne? Bisschen, ja. <laughs> das war ja eine schöne Abwärtsspirale jetzt mit dir. komm schon ab. Weiter geht's. Nee, es, jetzt geht's nicht mehr weiter. Wieso? Komm, ich bin's. Ich bin jetzt halt, halt obdachlos sozusagen. Ich bleib jetzt einfach hier. Ich bleib jetzt. Du kannst nicht vor deiner scheiß alten Bude bleiben, jetzt komm mit. Warum denn nicht? Freitag jetzt alles andere versucht. Na und die Leute steigen über dich drüber und fertig. Also keine Ahnung, jetzt hopp. Alter, ich will auch, dass du was findest. Ich habe einfach keinen Bock mehr im Park zu pennen, okay? Ja, dann, dann Lass mich doch einfach in Ruhe, geh doch einfach nach Hause. <laughs> das mache ich jetzt auch einfach, ganz im Ernst. Ja toll, dann... Ich habe dich jetzt nicht nur eine Stunde gefilmt, ich habe versucht, eine Stunde dich zu motivieren. Fick dich mal, ey. Entschuldigung, ich... Ich habe vielleicht. Ach, halt dein Maul. was ich habe. Halt dein Maul, wirklich. Also. Keine Dann, Ahnung, geh doch nach Hause, geh doch nach Hause. Dann schlaf doch in deinem Bett. Schlaf. Ergötz dich an deiner Dusche. Das ist mir doch egal. Ja, fick dich ohne Scheiß. Arschloch. Jäger, warte mal, warte mal. Ach komm, warte mal, ja? Hast noch was bei dir frei? ist? Ob was bei mir frei ist? Ja, sag mal ein Fazit von deiner Aktion. Sind sie jetzt nach drei Tagen? Hallo, sag mal wegen dem scheiß Fazit. Hier ist es. Hier. Ja, das ist Philipp. Äh, warte, ich gebe die Schlüssel. Hi. Hi. Äh, ist hinten links. Okay. Äh, kommst, du, kommst du auf? Nee. Philipp, drehst du mir eine Kippe? Nee. Nee.